მოგესალმებით. მე ვარ ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად და ეს ჩვენი არხი YouTube-ზე ორქიდეების შესახებ. ხათერინა ფსევდონიმია, მაგრამ ორქიდეები ნამდვილი და ეს არის არხი მათთვის, ვისაც უყვარს ოთახის მცენარეები, მოვლა, პატრონობა, სიამოვნებას ანიჭებს მათზე ზრუნვა და განსაკუთრებით ვისაც უყვარს ორქიდეები. ნამდვილად არ გამოვირჩები ორიგინალობით, და მემართა ის, რასაც მე ორქიდეომანია ვუწოდე და რაც დრო გადის, ეს მანია უფრო და უფრო მძაფ ფორმებში გადადის. არც ნერვიულობამაზე პირიქით ძალიან მომწონს და ის რომ მომწონს მიბიცგებს იმისაკენ რომ გავაკეთო სხვადასხვა ვიდეოები რომელშიც ჩემს გამოცდილებას უზიარებ მოყვარულებს ასე რომ მეგობრებო ეს არხი უფრო მეტად მოყვარულობისთვის არის განკუთვნილი რადგან მე თვითონ არ ვარ პროფესიონალი მე თვითონაც სწავლის პროცესში ვარ და როგორც ავთქვი გიზიარებ ჩემს გამოცდილებას ამ ვიდეოების და ძირითადად არქის გაკეთების სურვილი წარმომეშვა მას შემდეგ, რაც ჩემი და ჩემი ყვავილების დიდი ხნის დაშორების მანძილზე მოხდა ის, რომ ჩემი მესამე წლის საყვარელი ორქიდეა და მეუბა და რაღაცნაირად მაშინ თითქოს და იმდენად პესიმისტური განწყობა დამეუფლა რომ კინაღამხელი ჩავიქნიე ჩემს ამ გაწაცებაზე მაგრამ რაღაცნაირად მოხდა ისე რომ დავიწყე ამ ვიდეოების გაკეთება პარალელურად ჩემი გამოცდილების გაზიარება ასევე სხვისი გამოცდილებიდან სწავლა და ნელ-ნელა რაღაცას დაემგვანა ჩემი არხი თქვენი დახმარებით რა თქმა უნდა ამ არხზე სხვადასხვა ვიდეოებია თემატიკის მიხედვით დალაგებული და ვცდილობ რომ რაღაც ერთ კონკრეტულ თემის გარშემო გავაკეთო ხოლმე ჩანაწერი, ხოლო შემდეგ თუ რაღაც სხვა თემა წარმოიშვა, ისევ თემის გარშემო გავაკეთო უკვე სხვა ჩანაწერი. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ვიდეოების ყურების პროცესში ყურადღება მიაქციოთ იმას, რომ პერიოდულად ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ დროს ხელმისაწვდომია ლინკი თემატიკასთან დაკავშირებულ სხვა ვიდეოებზე. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ვიდეოები იქნება სხვადასხვა და ეს არ იქნება ერთი დიდი ვიდეო ყველაფრის შესახებ. და რაც მინდა გითხრა ჩემო მეგობრებო, მე მხოლოდ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე წერ ინფორმაციას მხოლოდ იმ გამოცდილებიდან, რომლის გამეორებაც ღირს. მე მაქვს აღიარებ, რომ მაქვს უარყოფითი გამოცდილება და ვთვლი, რომ ამ გამოცდილების გაზიარება არ არის საჭირო და პერიოდულად ვამბობ ხოლმე ამის შესახებ, რომ ამისაგან მეგობრებო თავი შევიკავოთ. თუმცა გეუბნებით, რასაც მე თქვენ გიზიარებთ, ეს არ არის სრული აქსიომა და ჭეშმარიტება. ცდილობ რომ ყველაფერი გავაკეთო, ჩემთვისაც გასაგებენაზე და ზოგადად პოპულარულენაზე, რომ ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი. ორიგინალურობით არ გამოვირჩევი, მეც ვცდილობ რომ სხვადასხვა ინფორმაცია მოვიძიო, ასევე სხვის YouTube არხებზე Google-ში, Wikipedia-ში და ყველა-ყველა იმ შესაძლო საშუალებით, რომელიც არსებობს და ასე გაგიზიაროთ თქვენ ინფორმაცია. როგორც გითხარით, სხვადასხვა რჩევები იქნება ამ არხზე. და იმისათვის რომ ეს რჩევები ავტომატურ რეჟიმში იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი ქვედა მარჯვენა კუთხეში როგორც წესი წითლა დაწერია სიტყვა subscribe თქვენ შეგიძლიათ ამ სიტყვაზე დააჭიროთ და ასევე გააქტიუროთ ზარის სიმბოლო პატარა ზარი გამოჩდება და ეს რას ნიშნავს რომ თუ თქვენ გამოწერილი გაქვთ ეს არხი ავტომატურად როგორც კი რაღაც ახალი ვიდეო ჩაიტვირთება თქვენთვის იქნება ხელმისაწვდომი ხოლო რაც შეეხება მე ჩემთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ რასაც ვაკეთებ, ამას აზრი აქვს. ჩემთვის ეს არის გარკვეული უზარმაზარი სტიმული და ამიტომ ყოველი ვიდეოს შემდეგ ვამბობ ხოლმე, რომ დამიკომენტარეთ, რადგან ეს არის გარკვეული სახის პასუხისგებლობა, რომ თქვა ადამიანს გაუზიარო გამოცდილება და შემდეგ ეს გამოცდილება გახდეს როგორ ავთქვათ, მისი უარყოფითი გამოცდილების საფუძველი. ყველა ინფორმაციას ვერ ნახავთ, რადგან მე არ მაქვს ყველაფრის გამოცდილება, ამიტომ იქნება რაღაც გარკვეული ლაკუნა და პერიოდულად შეიძლება ხოლმე ჩემი არქი სხვადასხვა ვიდეოებით. მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი არქი, გაიზიარეთ ჩემი გამოცდილება, გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება. შეგიძლიათ დამილაიქოთ, თუ არ მოგეწონებათ პირიქით არ დამილაიქოთ და dislike-ი გამიკეთოთ, ესეც გარკვეული უკავშირი იქნება ჩემთვის. ასე რომ, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი.